Saluton kai eh, bonvenon eh, al nia nova episodo. Kiel vi povas vidi, hodiaŭ mi ne havis tempon eh, eliri kai filmi ionain ajn por vido. Mi montros al vi fone al mi foton kiun mi prenis el Vroclavo dum mia lasta tempa voyagio exterlanden anta unu iaro facte pli ol unu iaro du semai noi anta o la exploto della pandemia do mi mi estas el cerpita char mi vere estas laboranta multo multe nun kai do ja mi iros alla medito kai montros alian foton al vi. Saluton kai bonvenon al nia nova Zamenhof medito. Hodia o strange vi vidos min sen partai. Ni diru uh, bildoi kai... Kai filmeto e pro manco da chance ti on fari kai nun mi vola sparoli pri entusiasmo kai do mi legos el la parolado alla dua congresso in genevo 1806 kai pli precise la el tiro trovigias en pagio 373. Vi memoras, ciel forte ni ciui estis entusiasmigitai en Bulonio sur maro. Ciui personoi, ciui partoprenis en la TIEA congresso, conservis prigila plei agrablan cae plei entusiasman memorum por la tuta vivo. Ciui gin nomas la ne forgesebla congresso. Cio do tiel entusiasmigis la membro in de la congresso? Ciu la amusoi per si Ne, ciuia povas havi sur cia pascio multe pli grandain amusoin, ausculti in, cae cantoin, multe pli bonain, cae plenumatain ne de nespertai dilettantoi, sed de plei perfectai specialistoi ciò nin entusiasmigis la granda talento della parolantoi? Ne. Ni tia in ne havis in Bologna. Ciò la facto che ni comprenis nin reciproche? Sed en ciu congresso de sam nazianoi ni ha comprenas nin ne mal pli bone, cae tamen ne nio nin entusiasmigas. Ne, vi ciui sentis tre bone che nin entusiasmigis ne la musoi per si mem, né la reciproca sin comprenado per si mem, né la practica utilezzo, chi un esperanto montris, sed la interna ideo de la esperantismo, chi un ni sentis en nia coro. Do, shaina salmi, che oni ne devas forgessi la fortan impacton de la uso de Esperanto. Ciam oni comenzas lerni gin, cae unua foie havas personan realan sperton usi Esperanton en internazia contexto. Char mi estas tre bon chance. ciun iaron mi havas nova in studentoin. Ca ili memorigas al mi pretio entusiasmo. Ciun mi havis la unuan foion ciam mi parolis esperanton vid al vide. Mia unua conveno. Cai mi faris nemion specialam ciam mi alvenis. Sed la impreso tiel fortis sur mia coro, che mi estis captita por ciam. Cai mi instigas nin iam tiam re memoria nimem pri tiu granda entusiasmo qui un nur l'asperto de Esperanto donas. Dancon provia attento. attento. Gizmorgau per Plinteressa Video Kai Kielciam Antauen fine.